questo è un altro pezzo delle piscine di Molara, guardate pure l'acqua. Ok, adesso gira leggermente a destra. Ok, bravissima. Perfetto. Ok, tieni così, adesso leggero così e andiamo dritti. Va bene?